Bombeshel niveau na olinga yango. Bombeshel niveau ba programme na yango ya kitoko. Niveau ba gag, ba film, ba emission ya bien eza na Bombeshel TV. Eh pardon je te craque. Bombeshel soza ya mobali na nga. Ndeka oza oa chaîne. Soza ya mobali na nga. Mais toboti ba abonné tina ba vie. Likolo na yango. Ya mami. Tosisi. Makiemba eh ba s'abonnaka. Euh, tomona baplateforme na bino baartiste boswanaka yo mpe ozokamba déjà dynamique des artistes comédien ozosouhaite cette fois-ci obsèque ya diana euh, eleka ndenge nini vous savez là où il y a des humains il doit y avoir toujours des divergences mais la meilleure des choses pour nous ezalaki toluka mwa euh, kosolutionner na makambo nyonso ekomelaka biso mpo totrouver un bon compromis Euh, je ne souhaite pas ce que ba divergence wana eya nalingi naosenga humanisme chaque mort ya comédien il faut apporter ememelaka biso leçon tolingi makambo wana te parce que en dépit ya, ya prolifération ya ba bastructure na biso ebele oyo tozokambakamba kuna mais nous avons aussi des aînés oyo ezali wa bavie masumu bavie elobe personne ne peut s'en passer de bavie wana bavie ngalufa Hein? Donc, euh, baza batu moko boye oyo oh, tozaka toujours mpona koconsultaka euh, s'il y a des choses à faire parce que tellement que baza vivant il faut honorer bango de leur vivant toyaka vers bango to échangera na bango et quand il y a pour yango moni ke na makambo oyo adena on ne pouvait pas prendre des décisions seul bien que dena est si jeune comme ça toza décision kaka biso moko il fallait topusana pembeni na bakolo yango moni lelo tokozala ana vie masumu bientôt la kokoma et les autres biso nyonso toza koaccompagne vie et puis toyeba comment toko évoluer mpo tolukaka kokunda ndelo na biso vraiment oza gesho okambaka une grande structure oyo okambaka déjà dynamique na yo okambaka mm. euh, déjà kozala moto déjà obimisaka baproblème oyo ezalaka tellement réfléchi kotala lelo oyo baartiste ntango bazokufaka eozalaka so artiste moko akufi baakize artiste mosusu ye nde na nsima ya liwa wana Pourquoi tendance wana ezopesama toujours mpe mpesa ezozwa toujours alie na, na monde ya cinéma lelo eza manque d'amour okay. eza manque d'amour euh, et puis la mort est naturelle la mort c'est l'habit qui doit porter tout être humain okay. nous sommes tous passagers dans ce monde tokokufa ce monde c'est un monde de loi dieu a prévu tout depuis que le monde a été monde moto oyo akokufa na boye oyo akokufa na boye oyo akokufa na boye ça ne sert à rien d'attribuer liloa ya moninga na nzoto ya moto mosusu c'est pas important yango il faut interpeller biso ke tokolisa bolingo Parce que lelo soki lelo mosusu naye na ba antecedent na mosusu na yo comme par exemple et que lelo mosusu otiki biso omona te que euh, nakomi culpabiliser on dirait na nga nasepela na phrase moko ursil peshanga esanga ezanga mo mpe natambola nango alingani kosenga bapardon pampamba te yango alingaka aluka baproblème te moi je suis comme ça je n'aime pas aller demander pardon tianga na baposition faiblesse yango aluka baproblème te Hein, donc na évitaka mpe ke moto alukaka na baproblème il faut éviter de problème mais il faut tokolisa bolingo même s'il y a des problèmes pourquoi venir exploser des problèmes là à la télévision est ce que la, la télévision peut nous apporter des solutions à tous nos problèmes je ne pense pas mais entre biso lem tokoarrange à l'amiable ekozala une très bonne chose baspéculation koto badu ebimi koto makambo ebelebele lokola toza kose reproche na eloko te ça ne sert à rien que toluka kolandela yango ntina fin fond mais vraiment baleki bamwa mingi mpena te baartiste bake mwa mingi na bamwa moke na baartiste bake mingi ata omoni ata na armée basola mpe baokufa boyebi bango nde te ata bacoordonne mpe baokufa bamaçon baokufa na bango mpe boyebi bango kaka te nous sommes de plus connus yango esalaka bongo eyesaki ah oyo aza akufa mpo boyebi la mort est naturelle dieu le secret de la mort moto ayebi yango aza nzambe biso koloba te sur liwa la mort nzambe nde moto ayebi secret ya liwa mais c'est labi que doit porter tout être aimé. La mort n'est qu'un simple, un simple voyage douloureux okay. dans, vers l'au-delà. Diana, on va se revoir un jour. Pour biso peut okufa. Parce que ça atiki vide. oyo moto akoremplace ye kozwela biso diana mosusu aza te na bete barole oyo diana asalaka moto mosusu akosala yango mais avoir encore une diana Mais la, la mort est naturelle, oui, mais ils ont mort ba collègue na bino azape pasteur, pasteur de la foi. Loba que loko mort azoka tant après disaka. Trompé de la foi benga biso prière hmm. na njili. Okay. alobaka makambo parce que ye alobaki akoki kokanga monoko te parce que nzambe atindi abeta trompette lokola trompette esonaki baoyo bayokaki bayaki eloko bateki biso kaka tokendaki trompette ebetaki tokokufa lisusu te tokokufa biso nyonso te parce que la mort est naturelle mais oyo mpe ekomi ndo na biso nzambe adeside autrement parce que soki ezalaki basombaka liwa mpo na mbongo mais biso bakomeli tosombeli dena liwa na ye parce que dans un euh, laps de temps après avoir euh, bellevue kosala biso sos go sos diana wana on, on a dans, dans un laps de temps on a, on a trouvé quelque chose oyo epermetaka seke toya en aide au secours ya ndeko na biso mais dieu a décidé autrement qui sommes nous pour échapper à la mort mais kotala mama wana ezokende ondire bolingo mpena eza na ngambo na bino te ata mpe bacoordonne bolingo eza te ata mpe basoda tu sais ah, nzambe nanga makambo oyo tokoloba oyo eyesaka mpasi na motema ata mpe bamusicien bolingo eza te Parce qu'il y a des cela où on va nous sur Bolingo Mbebo partout, dans presque dans tous les domaines. Surtout. Cette, cette amitié, amitié cachée, et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Comprenez ça comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Mm. toyebaki na initiative ya baartiste tobalansaki mpona koassiste ndeko na biso donc lelo nde eza lelo eza réunion ça, c'est une première. c'est une première officiellement. C'est une première rencontre entre les deux familles. Donc, euh, la famille biologique ainsi que la famille professionnelle, donc la famille artistique. Euh, famille. Parce que, en premier lieu, d'abord, Diana Makila appartient à sa famille biologique. Mhm. Donc, biso hein, na deuxième position. Mais au moins, tellement que famille professionnelle elekaka makasi voilà. parce que diana oyo ya famille kaka ya bango aza diana oyo bayebi ye kaka na vini na bango mais diana oyo ya etant que artiste ye nde bayebi ye bisika miso donc famille wana yango moni etyaka biso mpe poids makasi parce que tokóma lokola ya bato nyonso donc c'est un peu ça Merci beaucoup président, tozwa ota mingi te okoto tala bandeko bongo nous profitons de votre micro pour lancer le message à tous les artistes comme voilà. comédiens. D'abord première, je piège na mémoire ya Diana Makila. Mm. Ya mibale Diana a fait des merveilles na art. Bato ba garder image kitoko ya Diana Makila. Donc image wana kitoko ya Diana Makila emema ye ti na demeure na ye ya suka. Nous nous opposons na ba déclaration inutile. Mhm. La famille une bonne famille bayambi biso kitoko tozoswana bango kitoko baakize motu te basali les artistes comédiens Bolanda bilobela ya internet te. Soki bolandani na ba réseaux sociaux na YouTube, vous allez salir toute la corporation. En étant que secrétaire général de la corporation, de l'association mondiale de TPC, de mettre votre tous en garde, de respecter mémoire ya ya moto. Bolanda bilobela pe ma sentiment réseaux sociaux te. Biso ba artistes tozala na bomoko, tozala bata makambo wana te donc hein. tozala kimia tolela ndeko na biso na honneur mpe na kimia mpo nkombo na ye image ya diana mhm. mpe ya corporation ekende malamu donc tolanda bilobela te sentiment te ya bino moto otyelaka biso micro bino bozala na mposa yo te me ye bino mhm. ozala mingi bolukaka mingi bavie mhm. yo te bosalaka biloko moko boye botuni eloko moko boye bozopanza basango oyoka hmm. babimisi rumeur moko boye hmm. artiste akomeli omona ah ngai ngai mpe nalo répliquer non hmm. baswanaka na mowei merci beaucoup merci beaucoup Mmh. dimanche le 12 septembre 2020, 2021, pardon, je na résidence pour Badiana. Habité euh, à ce que, non, non, comment est-ce que non, comment tu as connu Diana Bon en fait euh, nayeba Diana depuis longtemps na ba nzonzing na biso po biso pe tobandi mwa nzonzing kala eh? eh. eh. donc euh, bazalaki ba yaya oyo biso tokutaki déjà mm. tozwaki vraiment batemp joue na bango surtout na bafilme eleka leka ya baesepelisa wana no kutu biso tosali bachaîne te bato basali bachaîne te mm. nayebaki ye c'est une fille euh, normale mm. tobanda osolola normale etant ke bacollègue abi te bos bose déranger te koto kolia nga mona okipe bino mm. ok barcelone pesaka ya liputa lokola na jouer role mona ucola mokala tongo mpiaka liputa no mm. nazwi liputa na nga napesi ye tojoue tomela tolia tosali route ensemble ti tokabwanaki donc azalaki vraiment donc euh, omonika baliwa yango ya baimpolitesse de la mort donc voilà barce oza moko mpenza ya biso ya congo oza moko biso ya mosala na comme il faut na mosala na biso na tout ce qui se passe comme conseil totanga bakomiti comme conseil okoloba ndeti conseil par rapport par rapport à batirement ezoleka parci par là tout autour matanga ya diana makambo ezolobamaka bon en fait bon ndeti ngai nde naza boye nakoki kopesa motu moko te conseil mm. na vraiment na conseil ya kopesa motu te mona motu asala volonté na ye mm. Eh, oyo amimoni aza immature asala oyo amoni donc euh, parce que toza en pleine day en fait donc bamakambo mosusu eleka tozoyoka tozomona eya nango important te donc euh, mpo na ngai naloba kaka il y a vraiment des gens immatures ah, rien que ça toza na baimmature ouais mais mes condoléances na famille na ye mobimba famille artistique à propos na biso ekoki mpo stresse nga ti donc bafani wana mpenza bazwaka babere te bazongisela na biso bacomédie bango mpe fo basima bamalere na biso bafani wana mpe fo basima yango parce que bafingaka biso sans motif bamaltraitaka biso sans motif bayinaka biso sans motif donc ntango biso mpe tozwa baconscience te il faut tozala bien entre nous bango mpe il faut baza wana peut-être mpo bamelisa bana mabele bango baoya na vie ya motu moko mais ça ne sert à rien ndeti babiso boto wana biso na baner solide en fait tosupportaka na biso po biso motwaka na biso bafilme oyo esprit eselamuka mais m so aisha yo okoka okoka bainsulte mosusu biso tozwaka te peut-être okrake parce que afilme oyo bolobaka te ekoko lezo malgenge eleze nango nga te mais peut-être moto mosusu ekoleze ye donc c'est un peu ça Merci beaucoup Barça. Nous avons ça la prendre pour honorer ndeko na biso mosi. Vraiment. Euh, de votre côté déjà vous dans la famille artistique, na ndenge na bino moko déjà bo zuite en réunir ba moyen nyonso changer pour que bo meka kokuta na famille puis bo bo exposer au bino bo zuite en kanisa déjà. C'est tout ce to bi to zuite atteint ko réunir ba moyen sur le cotin. To zo sangisa na ba effort, hein. tozo sansa ba effort oyo aye na boye oyo aye na boye oyo aye na boye pour que totombola brique yango toyeba euh, ça, ça va nous demander combien pour que to, to honorer ndeko na biso mais jusque là nous sommes en train de contribuer entre nous les artistes donc soki mpeza na bandeko ya libanda bafana mpe basepelaka na, na diana balingi ba tia contribution na bango alors ils peuvent toujours nous contacter pour que toyeba nini tokomisela bango ba contribution na bango ba jusque là toyete bananu eh, famille aretaki nini biso tokozwa tâche nini et puis tokanga na bango en unanimité date moko ya kobimisa ba kobimisa corps ya ndeko na biso diana vraiment papa omar euh, eloko moko ya suka tokabwa na biso donc ozwa mpena ta mingi te diana sepesi bandeko mingi par rapport ya mosala diana asali kotala lelo ba mesentente makambo nyonso ezo se passer na internet par rapport ya réunion esalamaki déjà pa major kuna on pensait peut-être mosusu après réunion nde ta mosusu mwa kimia ngai ekota mais malgré ba messages ba ba ba émissions ezo ko se multiplier ba makambo ebele ezo ezo continuer kaka kobima pourquoi ba makambo nyonso ezo continuer toujours po bino bozali ti bino bato ba bato ba internet bino nde bozoluka ko multiplier makambo wana biso ye akuti desordre desordre eza te bino va boza na besoin ba vie na bino boza na besoin ya ba Oyebi eloko bolukaka wana yango bozo cree toujours ba problème bozo cree ba sujet oyo moto akota pe na kati akota yango te eza comme soubassement voilà ya rien on est dans les bons famille na ba artiste toza très bien en meilleure collaboration Vraiment, la mort est naturelle. Mutakufaka, mutabota makapa kufaka. Il y a une dame, il y a une prophétesse, au Tigo Loba. Ah, je crois que tu as une vidéo, il y a ma prophétesse Ciara. C'est comme ça, ceux qui ont bossé, ils ont dit comment on est en apesi mwa eloko moko ta mosusu par rapport ya ndenge nzambe arevele ndenge nzambe alakisi ye amonisi ya na biso diana azolobake no ta mosusu liwa na ye euti na maboko ya bandeko mosusu ta mosusu bosaka na bango mosala moko par rapport ya message na ye ondire azoluka koakize bino to eza kaka par rapport ya makambo ndenge nzambe alakisi bon ngai nazwi no ntango olanda video yango te fo nalanda video yango mpona kosala commentaire nayoki bato baoloba bongo mai ngai moko fo nalanda so nalandi nde nako sala commentaire comme nanu alandi te je pas de commentaire à faire voilà merci beaucoup president merci beaucoup okay, voilà. bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombeshel tv eza bombe te eh?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 Bombeshel niveau na olinga yango. Bombeshel niveau ba programme na yango ya kitoko. Niveau ba gag ba film ba emission ya bien eza na Bombeshel TV. Eh pardon je te craque. Bombeshel soza ya mobali na nga. Ndeka oza oa chaîne. Soza ya mobali na nga. Mais toboti ba abonné tina ba vie. Likolo na yango. Ya mami. Tosisi. Makiemba eh ba s'abonnaka.